саламатсыздар ма оқушылар біздің кезекті қашықтан оқыту физика сабағымызды жалғастырамыз бүгінгі қарастыратынымыз жетінші сынып физикасы номер жетінші зертханалық жұмыс дененің сұйықта жүзу шарттарын анықтау болып табылады олай болса оқушылар әрине бүгінгі сабағымызды бастамай тұрып міндетті түрде біздің каналға тіркеліп өз үлесіңізді біздің каналдың дамуына өз үлесіңізді қосуды ұмытпаңыз және де лайк комментарийді да жақсы олай болса біз кеттік бастаймыз жұмыстың мақсаты не жалпы бізде ә, сұйықтағы жүзу шарттарын тексеру және анықтау болып табылады олай болса біз бүгінгі сабағымызды виртуал түрде яғни қашықтан оқытуға байланысты виртуал түрде зертхана жұмыс жүргізгендіктен бізге керекті құрал жабдықтарымызды анықтап алдық дәптерге түсіріп қоямыз ә, және осы бір жұмыстың барысын тоқталамыз қазір осы бір суретте көріп тұрғанымыздай осы бір жүйені анықтайтын боламыз осы бір жүйені анықтайтын боламыз ол үшін біз виртуалды зертханалыққа оралайық сонымен оқушылар біз виртуал зертханалыққа оралдық көріп тұрғандарыңдай мынандай бізде үш дене тұр бірінші екінші және үшінші дене деп қарастырдық әрбір дененің өзінің массасына өзінің массасы бар өзінің көлемі бар өзінің тығыздығы бар әр дененің тығыздығы әртүрлі ретінде қарастырдық енді біз осы жағдайда тоқталайық ол үшін бізде семіз міне төмен қарай батырманы басқан кезде осындай бір ә, жүйе орнады енді қараңыздар сіздерге сұрақ сіздерге тапсырма ретінде денелердің суда жүзуінің дұрыс шарттарын көрсету керек бірінші дене мынау мына жерде қайсын біз басуымыз керек қай шарт орындалды екінші де қай шарт орындалды үшінші де қай шарт орындалғандығын анықтайтын боламыз әрине ол үшін ә, біз қазір сіздерге осы слайдты көрсеткенбіз слайдта ә, қайсысы дұрыс екендігін анықтап иә бізге жіберіңіздер және біз сіздерге осы зертханалыққа байланысты өзіміздің осы ә, э, дарын мектебінде жұмыс жасайтын э, лаборант апайымыз гаухар, гаухар ханымның негізгі зертханалық жұмысын қалай жасауға болатындығын және ол кісінің тәжірибесімен қазір қалай жасауға болатындығын сіздерге көрсетеді күнделікті өмірімізде жалпы сұйықтың тығыздығын қалай арттыруға болады және де ә, дәл сол секілді өздеріңіз де жасап көруге мүмкіндік алуға болады сол бір видеоны қазір көрсетеміз ұсынамыз барлықтарыңыз көріп қарап осыған байланысты жасап көрсеңіздер болады жақсы олай болса біз ә, кестеге ораламыз көлемдері бірдей екі денені қарастырамыз бұл жерде ағаш және темір екі денені қарастырамыз ә, суға салған кезде бұлардың бату батпауын тексереміз бірінші біз ағашты суға салу керек Және бұл жерде байқап отырсаңыздар ә, темір темірдің батқанын көруге болады және ағаштың осы суда ә, судың бетінде қалқып жүзгенін көруге болады келесі біз осы жұмыртқаны суға салып ә, тығыздығы қалай болатынын көреміз суға бата ма және батпай ма деген сұраққа жауап беретін боламыз жұмыртқамызды суға салдық енді көріп отырғанымыздай жұмыртқа суға батып кетті себебі неде себебі жұмыртқаның тығыздығы судың тығыздығынан көп болғанын көруге болады келесі енді осы суды ә, суға тұз салу арқылы біз судың тығыздығын арттырамыз тағы да салып араластырамыз тұщы тұзды суда қалай болатынын көреміз жұмыртқаның көбірек салуға тырысамыз себебі жұмыртқа не істейді жоғары қарай көтерілгенін көруге болады яғни көріп отырғандарыңыздай бізде жұмыртқаның ә, суға көтерілгенін көрдік иә бұл жерде яғни судың тығыздығын арттыру мақсатында жұмыртқаны жоғары қарай көтердік сонымен оқушылар біздің негізгі зертханаларымызды көрдік виртуалды түрде жасаған дүниемізді көрдік жалпы ә, дененің тығыздықтарын салыстырып көрдік видеода иә барлығын енді мына бір үш тапсырманы орындаймыз мына жерде қайсысы бірі дұрыс болатындығын дәптерде қалдырамыз бірінші жағдайда қайсысы дұрыс болды иә бірінші денемізде бұл жерде ауырлық күші үлкен болды ма әлде тең болды ма әлде архимед күші үлкен болды ма деген вопростарға жауап береміз болғаннан кейін қорытынды ретінде өз пікірлерін қалдырып осы жерге жазамыз жақсы келесі сабақта жолыққанша